Hát ezt azért most összeraktuk. Azért. És most bent kéne maradni, de nem tudunk, mert annyira jeges. Hát, jó az. Meg <laughs> jó az. Rögzít. Jó kép lesz az. Jó kép lesz az. Jó kép lesz az? Ilyenkor van az, hogy abba kell hagyni, mert mikor kezded Igen, ez a, izé, tudod, igen, ez a, pont, pont erre még egyet hazamenősre. Igen, pont erre, hogy na, hát ez nagyon megy ez. Persze, persze, igazából nem, csak így kiadogatja. Jó, <coughs> tudjuk, hogy mit csinálunk. Valamennyire. Ez lesz a jó. Ez, ez itt nagyon szép ez egy úgynevezett visszafordító. Jú! Van küzdelem. Az a menős. Az a menős, Az de... a menős kör, ne legyen. Ne, jó lesz ez. Karácsonykor dísznek ott valami. Azért ez nagyon vatanen. <laughs> ez nagyon vatanen. <laughs> kicsit be kell lógatni a pici kis seggét neki, azt akkor jó, tudod a popsiát. Hopp, egy-kettő. Etetgetjük. Kézifékkel. Ennyike vagyunk. Ennyike! Ennyike! Hát királyzoljuk nekik az egész erdőt. Még egyet? Okos vagy. Igen. Ez a még egyet van? No, de jó, még egyet van. Még egyet, nyomjatok ki, ott van még egyet. Valamit mondott a harmadik kör után, ami történik. Can I do one more lap? Yes, you can. Thank yeah? you. Okay. Bírom, amikor azt mondja, hogy yes, you can. Az olyan oba más, nem? Igen. Ugye eddig háromszor adták kölcsön így erre, vagy így erre az autóban, <laughs> ez mind a három legy már negyedik, negyedik ne olyan negyedik. Nem, most de ezután már lemegyünk tényleg. Jó. szóval <laughs> nem szabad. Jaj, de akkor... Kézzük. Nem kell. Nem kell. Ha visszaváltod, akkor a diffi el, eldobja annyira a seggét, hogy... Na, ez a jó. Ez, az. Nem, ez belefér. Istenem, ha... Megvan, megvan, nyugi, tudunk menteni, mentésben jó vagyok. Az akkor lehet lenne? Hát akkor mennénk tovább, csak annyi, hogy az autóban lenne egy kis bibi. Tényleg nagyon csúszik, mint a szar. Ez itt egy nagyon jó rész. Ez, ez, ez kurva jó Igen, csak itt nagyon jeges jegesebb, az előttünk is mennek Hopp. folyamatosan. Na, hát ezért vártunk tulajdonképpen egész nap. Ezért vártunk jó. egész nap. Jó ez, köszönjük szépen! A GT86 még mindig jó. Barátaim, akárhogy is van, azért azt mondjuk el, hogy ide a saját autónkkal kéne kijönni, amit nem kell félteni, hanem úgy be lehet baszni a hóba, ahogy kell. Na, Pista voltam a hegyről, aki beveri egyből. Szevasztok!